cățăra înseamnă a avea voință, a vrea să reușești ceva și uh, a asculta instrucțiunile și a nu te lăsa bătut și a exersa. Toate astea deodată înseamnă a te cățăra. Ai grijă de visul tău, pa!